Всем привет, с вами SunnyTV. Хочу поделиться с вами, как программировать Lego Boost с помощью языка программирования Scratch. Это среда программирования, созданная специально для детей и подростков. Поддержка Lego Boost э, в Scratch появилась совсем недавно. Нам потребуется компьютер с установленной Windows 10, Bluetooth адаптер, я купил на eBay Orico BTA 403. Он стоит около 4 баксов и отлично работает. Драйвера на него установились автоматически от Windows. Дальше нужно установить и запустить Scratch Link. Он нужен для связи с LEGO Boost. Весит Scratch совсем немного. И устанавливаем его на Microsoft Store. Нажимаем «Установить». весит как я говорил немного где-то 200 2 мегабайта нажимаем запустить и снизу появилась еще иконка Scratch Link так открываем в браузере Scratch Слева снизу нажимаем синюю кнопку «Добавить расширение» в конце списка находим boost и нажимаем включаем boost модуль и нажимаем начать поиск после того как модуль найдется нажать перейти в редактор в нем появится раздел блоков Boost. Единственные минусы, что они убрали сенсор дистанции, но если пользователи будут просить, э, то обещали подумать что над возвращением. Ну, на этом все. С вами был Sunny TV. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.